谢教练，你怎么了？快叫救护车！刚才发生了什么？我怎么被踢了？你这样的防守一定被踢晕。那我该怎么办？你想好，我教你。谢教练，刚才为什么被踢晕呢？高扫踢的时候呢，他手在这儿，这个手在这儿是这样的。最重要的是这个手，你没有护住头，一定要贴着头，因为对方如果变线踢，绕过你的手。 这个时候很容易，你想挡一下，但是它这个变线从上面啪打中你的头，所以你首先贴着头，他踢过来的时候手在这边再搭一下，你不能去想办法说对方的腿踢过来，我为了减少脑部接受的震动，我手哎这样挡一下，很容易被一个变线踢，或者你错过他的腿，直接腿就打到了头上，所以这样的非常危险的，一定要手贴头，这是你最重要要记住的，在这一期感谢收看，下期见。